在周一的部分，我们会逢到的是凤凰日，而这也意味的是呢，在当天呢是很大力，以目前的女性朋友们去做祈福，还有包括帮自己增运的部分。不过特别要注意的是呢，在这一天同时逢到了天罡星宿，因此呢，在帮自己补运的同时，也切记尽可能在当天不要吃牛肉以及相关的加工食品。当然，这也针对如果你本身是有带魁罡、天罡。 本命的朋友们也尽量不要吃牛肉哦。再来就是在周二这一天，我们会逢到的是诸神朝天的日子，因此在这一天呢，基本上呢有几件事情呃，要注意的。第一个呢就是比较不宜在当天去做还愿的动作。再来呢，在这一天呢是大力我们可以去做动土嫁娶，那这包含呢就是安床卸土，尤其呢是针对我们在当天的辰时的部分呢，一直到午时哦。 从早上的这个七点一直到下午一点的这个时候呢，因为我们逢到了蟠龙、布凤以及呢金鸡唱舞的时段，所以呢，在这个时候，不论是做迎娶、婚嫁、订婚宴都是非常适宜的哦。好，再来我们来看一下，就是周三这一天。 周三这一天呢，我们会逢到的是取新天贵的日子，而这也意味的是呢，在这一天呢是很大力，我们可以去做审婚，尤其是女方呢要复婚课的部分，或者是想要去做合婚的部分都是可以的。而在当天也很适合裁衣，那一般裁衣呢是针对呢我们要量身定做呢新的。 服装，尤其是针对新人的部分哦。如果呢有要制产的部分，也很适宜在当天做签约啊。那这都是很大力在当天呢去做执行的。那再来就是在周四这一天，我们会迎接的是月见土腐的日子。那在这一天呢，特别要提醒大家，不宜动土包好含的呢，就是我们花圃花。 花园种植的这些植物啊，或者是土呢，尽量都不要在当天去做翻动，因为在这一天呢，逢到的就是四穷跟血支这两个星数，因此呢，如果在不对应的方位呢，你去做这个翻动的话，很有可能呢，会第一个影响到财运，或者是呢，会有这个血光的问题。那同时在这一天也是不宜修造的日子哦。另外，在周五这一天，我们逢到的是天赦日哦，前面呢是一天。 呃，比较不吉利的日子，隔了一天呢，就是一个特别吉祥的日子。在天赦日这一天呢，同时也逢到的是四云一降，所以在这一天很适合我们可以去求医、上官赴任啊，也就是 on board 的日子。那同时有针对想要求子的那个夫妻们呢，也可以在这一天到庙宇里面呢，请求祝生娘娘或是观世音菩萨呃，赐予子嗣。当天也很大力，我们可以去做相关的一些呃。 有利于我们的一些交易哦，比如说，呃。 我们理财方面的哦，投资方面的，甚至是资产方面都很可以哦。那么在当天也很适合可以去调整经络，比如说做一个简单的 SPA，或者是说去做整腹整骨。如果有想要呢帮自己呢就是转运的朋友们，不妨呢在这一天呢也可以做开池放水的动作。一样，在今年呢，立方哦也就是南方可以搭理我们的人际，而西方呢可以开启我们的权利，帮我们在财运呢跟资产部。 部分呢，可以提升好运。那也要提醒呃，这个荧幕前的朋友们呢，在天赦日章当天呢，尽量呢要与善行善事善哦。那么这样子累积的这个三善呢，就可以呢让我们的运呢整个提升哦。再来，我们来看一下，就是周六这一天，周六这一天逢到的是九空日，而这九空日呢，也同时呢会针对。 影响，比如说我们属猪的朋友特别的大哦，因为呢，它也会代表是呢，当天的天狗星数呢，会给予你们带来比较负面的一个磁场，所以在出行或者是您在行车。 呃，出勤的状况的时候，都要特别注意一下交通安全。还有，同时呢，不利大部分的朋友在当天去做决策哦，尤其是跟金钱有相关的部分，要格外的谨慎。在九空日的时候呢，就很容易呢，不小心呢，落空踩空哦。 好，那么再来呢，就是在周日这一天，我们会迎接的是睡得最贵的日子。而在这一天呢，也是很大力，我们可以就是搬家入宅。那尤其是针对就是我们入的宅不是属于新宅，是二手屋的部分呢，会更加的好哦。那再来就是呢，嗯，这一天呢也是很大力，我们可以做一些动土上梁、安机械的一些安排。以上提供呢，给需要的朋友们参考一下。 这些呢，就是当周的重要日课吉凶以及要注意的事项。再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属猪的朋友，第二名是属。 老鼠的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢是非常能够呃独具一面呢，很独立的，呢，可以去完成呢被交配的一些工作，而且你可以很容易的专注在呃，即便是你没有兴趣的事物上面了。因为呢，你在这个礼拜你是非常富有这种呃。 challenge 的心哦，所以所以你是很勇于去挑战一些你不擅长的东西，而且你所出来的这个成品呢，也会让人家觉得是非常的有品，呃，这个品质的有质感的。所以不管你是在做设计啊，或是业务相关的朋友啊，或是 R N D 啊，其实呢，在这个礼拜都是很好去做一个创新突发的一周，不妨好好的运用当周的好运势。 再来，让我们来看一下个别生肖的朋友在当中呢，又有什么需要留意的地方？首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这个礼拜是属于大力行动的一周，而这个呢也会代表的是，如果你在之前呢有一些挂碍的事情，或者是说你有眼前想要促成的一些东西呢，都可以放胆呢在本周呢去行动哦，放手放胆的去做，甚至也可以发生哦，把你想要的。 想要呃得到的资源啊，或是要求呢，一并的把它表达出来哦。在这个礼拜，不管是我们在呃工作上面呢，或者是说是在感情方面、人际方面，都可以呢大胆一点的把自己的心声表达出来。在当周运势相当的旺盛哦，因此并没有需要留意的天数。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于需要勇敢争取的一周，而这也会代表是，只要你愿意去这么做的话呢，你在这个礼拜是很容易可以名利双收的一个格局哦，因为天时地利人和，所以非常大理你可以收割。不过这样的一个大前提是，你的目标跟方向是明确的，你是知道你自己在做什么的。所以如果不知道你想要做什么，朋友要赶快立下一个目标去争取。 哦，把你的勇气呢提出来，这样子呢才可以呢运用到当周的好运势。那在当周要注意的天数只有一天哦，是周五。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于需要谨慎行事的一周，而这也会代表是我们的这个作风啊，可能呢比较容易会违背你过去一直以来的自身的这个风格，所以你会自己除了会觉得不协调之外，也会觉得好像。 有些方法，呃，跟模式呢，跟自己所预想的会有点格格不入的感觉哦。但是呢，呃，请呢要注意一下，当你觉得有不对的话，不妨呢，也可以适上适当的去询问，可不可以有转环或是调整的空间哦，才不会让自己呢觉得越做越不顺手，然后越卡哦，反而会间接的。 影响到你眼前的一些效率。那么，在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周一，尤其是针对要既定一些行程啊，或者是说要决定一些事情的话呢，尽量延后才会是比较好的哦。 下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于需要停下脚步的一周，而这个停下脚步呢，并不是要让你休息哦，而是呢要让你好好的沉淀，并且呢静下心来调整你的这个节奏，还有你的方向，让这样子呢才不会让自己呢误入歧途哦，走了冤枉路，绕了一大圈哦。所以在这个礼拜，针对属兔子的朋友呢，在 周二以前呢，尽量哦，一定要让自己好好的分析一下你现在的局势跟状况。再来呢，下一个生肖呢是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于稍微劳累的一周，而这稍微劳累呢，就也意味着是我们的身体哦，尤其是健康方面呢，比较容易亮起黄灯哦。尽量呢，不要在职场上啊，或者是少憋尿啊，哈，或者是说有这个。 喝水喝太少的一个状况，如果你又加上了睡眠不足啊，然后又一直不断的加班爆肝哦，可能都会让你产生比如说泌尿道啊、眼疾啊，哦或者是抵抗力降低的一些隐忧，那这样就不太理想喽。所以属龙的朋友呢，请务必要多加注意一下自己呢，这个要爱护一下身体健康，不然赚赚再多的钱呢，也都是拿去当医药费了。下一个生肖哦。 是在我们讲下一个生肖之前呢，属龙的朋友在当要留意的天数呢有两天哦，除了周二之外，还有周三。那么下一个生肖呢是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是不宜网网状的一周哦。那为什么会这么说呢？呃，因为呢，如果你本身是有在经手一些呃投资啊、理财相关的，或者是说你眼前的。 有一些人际关系啊，不管是公事上或者是感情方面，是正在一个比较纠结的状态，是需要去协调跟沟通的话，你如果一时的这个逞一时之气去讲了一些不适当的话，或者是做一些不恰当的、比较激进的一些操作，那么等你自己平静下来的时候，你可能就会发现好多东西都是功亏一篑，你完全就是。 自己要独自的蒙受一些损失啊，或者是让自己取于更不利的一个状况，所以在这个礼拜呢，尽可能呢，呃，在规划事情的部分呢，也要尽量的更加的妥善的去规划，好，那这样子才可以让事情呢更加的完美的落下句点哦。在当周属蛇的朋友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。 下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友在本周呢，需多费心哦。而这个费心呢，也会代表是呢，你在这个礼拜比较容易呢，会把你的缺点给完整的放大。好，我说的这个放大，可能比如说，如果你本身是一个比较容易没有耐心啊。 呃，或者是没有自信心的人呐，那你在这个礼拜会超级超级不耐烦的，超级的自卑的哦。那么你常常可能内心会衍生出一些哦，又来了，好烦呐，都是一些比较消极跟负面的想法。所以在这个礼拜，你要想办法让自己呢，用你自己的方式呢，去让自己可以冷静下来，平静下来。比如说，可以多听一些轻的音乐，或者是说多看一些。 呃，小笑话啊什么的，可以让自己呢转换一下心境哦，也会是比较理想的。那么，如果你觉得自己心情不好的时候，尽量有些事情呢，也先用冷处理的方式，但是前提呢，也要先让对方理解哦。那么，在当周啊，留意的天数呢有两天，尤其是当周的周五以及周日了。 下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于价值翻扬的一周，而这也会代表的是呢，本身呢你的这个 ego 呢，在这个礼拜是非常的一个 strong stand，你非常的有自信心哦，呃，也非常的自负，但是也不要过度的太过强烈哦，我们释放掉我们一些负面的一些情绪啊，好，还有。 一些压力呢，当然也可以让你更好的去发挥你所长，而且也可以把你的专才呢展现在他人的面前哦。但是呢，太过度的话，就可能也会惹人厌哦。所以这个部分呢，要好好的拿捏一下哦。那么在当中，属羊的朋友的要留意的天数呢，是周六。 下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于气场活络的一周，而这也会代表是呢，在这个礼拜呢，很适合外勤的朋友哦，你可以努力的去奔波，尤其是针对有助于你的这个呃公关哦，或者是业务哦，或者是跑外场的一些朋友们，呃，只要你呢展现你的这个活力啊，那。 对应的呢，你也可以拿到不错的业绩进场。那么属猴子的朋友呢，在当周呢要留意的天数有一天是周日哦。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于需要借力使力的一周。而当然呢，这种模式呢，也是属于一种。 很轻简的生存模式，呃，它可以运用在我们的生活以及呢我们的职场，所以请多用一点智慧呢，用这样的一个模式在当周呢，来让你呢顺势的往前走哦，这种比你逆着行要来的好，你们说是吧？那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜留意的天数，有一天是周一。 下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于云开雾散的一周，而这也会代表的是呢，很多事情在这个礼拜会逐渐的变得明朗化，而且呢可以让你很快的进入状况去判断，呃，眼前的一些是非，它的利跟弊在哪里。 那你才可以知道怎么样踏出下一步哦。那么，针对属狗的朋友，在当周运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是属于贵人凝聚的一周。而在当周呢，我们的幸运场所呢，当然就是只要是跟聚会或是人多的地方，当然呢也切记一定要符合呢你所在地区的这个。 呃，疫情的规范哦，所以呢，要注意的就是，如果可以在会议室啊，或者是说聚会啊，或是联谊这一方面的，都是很大力可以让你出席的。这不限制你一定要面对面，它也是可以属于是用呃网络上串联的模式 meet 方式呢去执行的。基本上呢，在这个礼拜你是很有机会可以收集到好的人脉关系，而从这边呢。 在日后得到相对的助力哦，所以在这个礼拜，好好的去做做一些 social 的 interaction 吧。以上呢是当当周呢个别生肖呢要留意的地方。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜，在你心仪的对象或是在另外一半之前呢，一定要展现的更有大度，还有智慧的那一个样貌出来，要让对方能够接受到你。其实你都是有默默的在观察他的点点滴滴，并且去分析，呃。 一些利弊，让他知道怎么样做才是比较好的。而且在这个礼拜呢，你要让你的意图是很明显，就是你就是希望他好，而不是为了图利哦其他事情哦。在当中呢，我们的开运方是在东方，开运石呢是翡翠，然后开运的植物是这个鼠尾草，然后开运色呢是翠绿色，提供给以上这三个生肖的朋友们参考喽。 以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必帮老师按下订阅小铃铛、加赞，并且分享出去。如果有想要预约咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师或是下方的官网联络老师。想要在台湾地区面对面跟老师咨询的朋友，也可以透过下方的表单链接跟老师预约哦。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了。 拜拜。